اهلا وسهلا فيكم في ملخص الاخبار الاسبوعي من تي دي اي، بداية باهم حدث لهذا الاسبوع وهو اكتشاف اكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ تركيا حيث زف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة الماضية هذا الخبر واضاف في كلمة خلال مراسم اعلان الاكتشاف من مكتب الرئاسي في قصر دولما بحشة باسطنبول ان كامل عملية التنقيب نفذت بامكانيات وطنية وان المؤشرات الاولية لاكتشاف هذا الحقل تشير إلى احتمال كبير لوجود حقل آخر في نفس المنطقة وفي نفس السياق صرح الوزير الخاص بالطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دولماز أن القيمة الاقتصادية لاحتياط الغاز المكتشف في البحر الأسود تقدر بنحو 65 مليار دولار وأضاف دولماز أنه من الصعب التكهن حول أسعار الغاز والنفط في المستقبل وأردف أن أسعار الغاز والنفط متعلقة ببعضها في الأسواق العالمية وبالنظر إلى أسعار الغاز خلال آخر خمس سنوات قدرنا تلك القيمة ولفت دونماز إلى أن متوسط استهلاك الغاز الطبيعي في تركيا يتراوح بين 45 و 50 مليار متر مكعب سنويا مشيرا إلى أن حقل الغاز الجديد سيسد حاجة البلاد لنحو 7 إلى 8 أعوام كما بشر الوزير المواطنين بخفض أسعار الغاز في السوق المحلي حال استخراجه وأيضا في مجال الطاقة سجلت واردات الغاز الطبيعي التركية من روسيا وإيران انخفاضا حادا خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وحسب إحصائيات مؤسسة تنظيم سوق الطاقة فإن واردات الغاز الطبيعي من روسيا تراجعت بنسبة 41.5% ومن إيران تراجعت بنسبة 46% وبلغ حجم واردات تركيا من الغاز الطبيعي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 22 مليار و483 مليون و46 ألف متر مكعب مسجلة انخفاضا بنسبة 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفي الشأن الاقتصادي وفي المجال التجاري بالضبط صرح وزير التجارة التركية روسان باكجان الخميس أن حجم التجارة الإلكترونية في تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 91 مليار و700 مليون ليرة تركيا ما يعادل نحو 13 مليار دولار وأوضحت باكجان في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة أن نسبة التجارة الإلكترونية في البلاد ارتفعت 64% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وتابعت قائلة بالنظر إلى الموقع الجغرافي المميز لبلادنا فإننا من الممكن أن نكون مركزا للتجارة الإلكترونية في العالم وفي المجال الصناعي صرح الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا ستصبح منتجا رئيسيا في الصناعات الدفاعية بحيث لا تستورد أي من المنتجات الحساسة جاء ذلك في كلمته خلال مراسم تسليم أنظمة بحرية جديدة للقوات المسلحة في حوض بناء السفن بمنطقة توزلا باسطنبول وقال أيضا نريد أن نكون منتجين وليس مستهلكين وعلينا الانتقال إلى مرحلة أعلى في الصناعات الدفاعية وفي المجال التكنولوجي تعتزم تركيا توسيع استخدام نظام التشغيل GIS الذي تم تطويره بامكانيات محلية لتلبية الحاجات الأمنية الضرورية والملحة للصناعات الدفاعية وقام مركز الأبحاث التكنولوجية المتقدمة وأمن نظم المعلومات بيلجيم التابع لهيئة البحوث العلمية والتكنولوجية التركي بتطوير نظام التشغيل GIS بالتعاون مع شركة الصناعات الإلكترونية الجوية هافلسان لاستخدامه في قطاعات عديدة مثل صناعة السيارات والطاقة وأنظمة السكك الحديدية والنقل وصناعة الدفاع والطيران وفي المجال السياحي توقع بيرول أقمن عضو مجلس إدارة الوكالة التركية لترويج وتطوير السياحة أن تبلغ عائدات تركيا من القطاع السياحي 15 مليار دولار بحلول نهاية 2020 وأضاف أن تركيا اكتسبت ثقة السياح الأجانب بفضل التدابير المتخذة بشأن السياحة الآمنة وأشار إلى بدء توافد السياح إلى تركيا مجددا من أنحاء العالم بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا ودوليا أعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء تعيين خبيرة الاقتصادية التركية جيلا بازرباشي أوغلو رئيسة لقسم الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة لديه وقالت رئيسة الصندوق كريستالينا جورجيفا في بيان أن بازرباشي أوغلو التي تشغل حاليا منصب نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات ستتولى منصبها الجديد في الخامس عشر من سبتمبر أيلول المقبل وفي مجال الصحة ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا الأربعاء إلى 239,797 إثر شفاء 1002 مريضا وحسب معطيات وزارة الصحة عن إحصائيات الفيروس في آخر 24 ساعة بلغ عدد المصابين 262507 إثر تشخيص 1313 حالة فيما تم تسجيل 20 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 6183 وفاة وفي المجال الرياضي أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم السماح للجماهير بحضور المباريات اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول المقبل بعدد محدود وأوضح الاتحاد في بيان الثلاثاء أن مجلس إدارة الاتحاد وافق في اجتماعه على حضور عدد محدود من الجماهير في المباريات اعتبارا من أكتوبر المقبل وذلك في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا وأضاف أنه بحسب التدابير الصحية التي حددها المجلس الصحي التابع للاتحاد سيتم السماح باستخدام 30% من مدرجات الملعب فضلا عن قياس حرارة الجماهير مع التشديد على ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي كان معكم كاميرا خليل تركيا شقة الأحلام تي دي اي الاستثمار الآمن مدى الحياة كان هذا ملخص الأسبوع انتظرونا في ملخص أسبوع جديد